anlaşmaların yavaş yavaş bozunup Sasanilerin Romalıların zayıflamasıyla onlardan daha üstün bir hale gelmeleri için bir çaba vermeleri dönemine rast geliyor. Bu döneme gelmeden evvel Hz. Mali'nin asıl isminden bahsetmek gerekir. Hz. Nadir Efendimiz hatırlayacak olursanız daha önceki bölümden zaman zaman uzun müddetler boyunca yani uzun süreler boyunca halvete giriyordu. Bu halvetler ekseriyette Rabbul Alemin'in tecellilerine haiz olduğu anlara denk geliyordu. Bunlardan birinde ise genç ve yakışıklı bir adam olarak Cebrail aleyhisselamla karşılaşmasına vesile olmuştu. Cebrail aleyhisselam Hz. Nadir Efendimizin bir gece vakti girmiş olduğu halvette onunla uzun bir sohbet yapmıştı. Bu sohbet Hz. Nadir Efendimizin Hristiyan dünyasının bozulumuna ilişkin daha önce beyan ettiğimiz önlemler çabası içerisinde hem ona bir gayret hem bir destekti. Hz. Nadir Efendimiz bu genç ve yakışıklı adama çok büyük bir ilgi ve alaka duymuştu. Onun elbette ki Rabbül Alemin'in görevlilerinden bir görevli olduğunu da biliyordu. Arap dünyası için bu ve buna benzer usuller yabancı değildi ki Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam Efendimizin doğumuna yaklaştıkça bunların yoktan hiç duyulmamış şeyler olmadığını yavaş yavaş görüyor olacaksınız. Hakikat Hz. Malik Efendimizin doğumundan evvel Hz. Nadir Efendimiz doğacak olan bu dokuzuncu çocuğuna Abdurruh ismini koymuştu. Yani ruhun kulu. Buradaki ruh beyannamesi zaman zaman Hristiyanların da söylemiş olduğu Ruhul Kudüs beyanatıdır. O aslında Ruhul Kudüs Cenab-ı Hakk'ın haşa ve haşa ruhu ya da Cenab-ı Hakk'ın e, kutsal teslis inancında var olan ruh kavramında değildir. Ruh bir manada Allahu Zülcelal'in kendisinin özünü aktarmış olduğu nefhay ilahiye anlamına gelirdi. Yani ruhun bir başka manası da hakikatiyle söylemek gerekirse Allahu Zülcelal'in ruhumdan üfürdüm, ruhtan üfürdüm şeklindeki beyanatın içeriğidir. Bu yüzden Abdurruh işte buna duyulmuş olan tazim ve büyük muhabbetin bir karşılığıdır. Hz. Mali'nin isminin Abdurruh'tan çıkarak Hz. Melik olarak adlandırılması ise Arap dünyasının özellikle Avrupa işlerine kadar ulaşabileceği, Avrupa'nın Akdeniz kıyılarına ulaşacağı dönemin özelliklerini içermekte, tabir caizse bir lakab olarak karşımıza çıkmaktadır. Hz. Nadir Efendimizin ahirete intikalinden sonra Hz. Melik Efendimiz de doğal olarak ve kendi kardeşlerinin de itibar göstermesi karşılığınca Mekke'nin ve bölgenin yönetimini elde edecektir. Hali hazırda tam bir devlet anlayışı olmayan bu dönemde tabiri caizse aşiretin, kabilenin, topluluğun reisi onun o ihtiyaçların tamamını karşılayan ve önderlik yapan isim olarak Arap dünyasında bir yenilik değil. Her zaman var. Ama Arap dünyasında bir yenilikle karşılaşacağız bu dönemde ilk defa amca çocuklarıyla bir çekişme dönemine giriyor olacağız. Zira Hz. Nadir Efendimizin genellikle Roma ile beraber hareket ediyor olması ve yeni kurulmakta olan Sasani devletinin Persiyan anlayışının üzerine geliştirmiş olduğu yeni felsefeye karşı ciddi anlamda tutarlı bir duruşla daha ziyade stratejik hareketler güdüyor olması amca çocukları tarafından reddedilmeye başlanmıştı. Bu reddiye ilerleyen dönemde daha farklı şekilde karşımıza çıkacak elbette ama bu ilk dönem yani Hz. Malik Efendimiz döneminde daha ziyadesiyle bir serzeniş boyutunda. Ancak bu serzenişler yavaş yavaş homurdanmalara dönüşüyor olacak ve Hz. Malik'in tabiri caizse yönetime geçmesi amca çocukları tarafından istenmiyor olacak. Ve bu isteksizlik Arap topluluklarında ilk defa Hz. Nadir'in tek tanrı inancına karşılık söylemiş olduğu söylemlerle gelişiyor olacak ki bu çekişme 20'şer kişilik oluşturulmuş develerle beraber hareket etmekte olan topluluklar çatışması haline gelecek. Bundan sadece 400 yıl önce çatışmaya başlamış olan, küçük problemler yaşamış olan toplulukta ilk defa fitne tohumları ateşlenmeye başlıyor. Bu fitnenin özünde de yine din ve dinin yaşam biçimi üzerindeki etkileriyle yakinen ilişkili. Hz. Nadir Efendimiz bu çatışmalardan birinde bu askeri topluluğun karşısına çıktığında şimdi birbirimize mi kıyacağız demişti ve onlara şöyle seslendi. Sizin haklarınızı asla çiğnetmem. Ancak sizin bugün yapmış olduğunuz bundan sonrakiler için bir örnek olacaktır. Adaletimden ve bugüne kadar ailemizin içinden gelen törenin o anlayışın dışında bir hareket yapacağıma inanır mısınız? Elbette inanmayız şeklindeki cümlelerin arasında karşı çıkanlar oldu. Küçük çatışmalar yaşandığı yaklaşık 3-4 defa gerçekleşen bu çatışma sonrasında aile büyükleri devreye girmeye başladılar. İşlerinde negatif düşünenler olmakla beraber birlik ve beraberliğin bozulmaması Hicaz'daki bu yenilenme sürecinin önünün kesilmemesi adına Hz. Malik Efendimiz'e artık yollarının açılması gerektiği söylendi. Tabi bu sözün söylenmesi için aradan yaklaşık bir yılın geçmesi söz konusu oldu ve bir yıl boyunca Mekke ve Hicaz dediğimiz o bölgenin yönetimsel anlamda kısa bir boşluğu hasıl oldu. Ancak amca çocukları hemen sonrasında Hz. Malik Efendimiz'e yönetimi bıraktılar. Amcaoğlu Kalbi isminde bir zat. Sonradan Sasanilerle bir işbirliği yapacak. Sasanilerden bahsederken onların milattan sonra 224 yılında yıkılmış olan Pers İmparatorluğu'nun yerine kurulduklarını da hatırlatmamızda fayda var. Sasaniler Pers İmparatorluğu'ndan biraz daha farklı. Bu sefer Roma ile daha yakın ilişkiler yerine çatışma zeminine hazırlığı sürdürmekteler. Çünkü İlerleyen bölümlerde göreceğimiz üzere milattan sonra 230'lu yılları açtığımızda Roma'daki iç çekişmeler Sasanilerin daha da güçlenmesine vesile olacak. Kalbi Sasanilere destek sebebiyle bir saldırıya uğruyor bu dönemde. Nasıl bir saldırı derseniz eğer Kalbi özellikle Medine yolu üzerinde yeni bir hurma bahçesi kurmayı planlıyor ve Hz. Malik'in başa gelmesinden sonra bu iç çatışmaları bir karşılık olarak da bu izin isteme değil ama bir e, öngörü, bir kabul aşamasından geçmek istiyor. Hz. Malik de elbette kamca çocuklarına bu noktada yardımını esirgemiyor. Ancak bir problem var. Sasanilerin dönem içerisinde hızlı bir şekilde gelişmeleri Arap topraklarındaki bu hurma bahçelerinin değeri ve kıymeti ön planda tutulunca tacirler tarafından satın alınıyor. Yani ortak bir iş yapıyorlar desek daha doğru olur. Bu ortak ortaklaşa iş Medine yolu üzerinde gerçekleşince elbette Roma istihbarat elemanları tarafından <laughs> gözden kaçmıyor bugünün tabiriyle. Ve kalbi bölgede yapılan bir ticaret kervanı içerisinde Romalıların saldırılısına uğruyor. Bu durum Arap dünyasıyla Roma arasında kısa bir gerginliğe vesile oluyor elbette. Çünkü Roma Arap dünyasının Sasanilerle ortaklaşa bir şey yapmasını kesinlikle istemiyor. Arayı yine Hz. Malik buluyor. İşte Malik olması da bu ismi yani bu vasfı taşıyor olmasının da temel sebeplerinden biri bu olay olarak karşımıza çıkıyor. Yani Roma'ya karşı bizim Sasanilerle herhangi bir direk ilişkimiz yok bu bir ticaret anlaşmasıdır demesi, buna karşılık amca oğlunu koruması ve yine buna karşılık Sasanileri ürkütmeden bir ticaretin, başlamış bir ticaretin bozulmamasını sağlıyor. Aynı anda 3 problemi bir masada çözebilme kabiliyeti onu Malik ismiyle anılmasına ve bu lakapla hatırda kalmasına vesile oluyor. Elbette mesele bununla kalmayacak. Şimdi Romalılarla Sasani arasında kalan Arap dünyasını bekleyen yeni bir tehlike var. O tehlike Roma'nın Sasani karşısında güç kaybetmesiyle karşımıza çıkıyor. Ama sadece güç kaybı değil, dünyanın en büyük imparatorluklarından birisi olan Roma'da ciddi bir kargaşa var. Bu kargaşa içinde kendisine başvurulan önemli bir akıl hocası var. Peki nasıl mı oldu? Onu da yarın anlatalım inşallah. Kalın sağlıcakla.